Thank you. hapon sa inyong lahat. Today is 31 degrees po. 31 degrees in Nagating right now. Super mega, mega, <laughs> as in mega, mega init. Oh God. Yung si <sighs> Luna. Pakita ko sa si Luna ha. There's Luna. Pay, pay, pay, pay muna. While waiting to daddy. Ish. Oh, English. Ish making it. She said ish. She said, ish. Ang aming pangit. And the little pangit. Hey, that's your hot water, you know. Hot water po laman yan. And don't worry, mga kapatid, that's up uh, sealed properly. Hindi maglilik. Because mommy, make sure. Oh my <laughs> God! I caught that on camera. Frap? I'm actually not sure. Frap? I think prop, you said. Frappuccino? Ang init. Oh my god, super, super. Tigawat kong laki ako. Nag-hello sa inyo mga kapatid. Mukha ka ah. Yan ang tunay kong kulay. Marami akong pekas. Super mega init. Stop kami sa McDonald's. Drive-thru na lang. ah, got the scarf. Daddy, daddy, daddy, daddy. when the girl, in the initan. I threw McDonald's. May surprise ba? Mga kapatid. Finally home! Diyos ko, super mega mega init. Dalawang electric pan po ang nakatutok ngayon sa amin dito. Mainit pa rin, super. Iba ang init sa UK kasi sa Pilipinas. <coughs> kasi sa atin, majority is naka-aircon. ba? Diba? Sa mga bahay natin, may aircon tayo. Or may yung iba. Kasi yung gawa, for me lang ha, yung gawa ng bahay dito is clay. Yung bricks nila, it's clay. Kaya you absorb the heat twice. Di ba pag nagluluto tayo sa palayok, di ba mas tender, mas malambot. That's why I think uh, we we feel the heat twice in my opinion lang ha and my pangit opinion na daddy it, the heat here is over in it the heat in here it's over compared back home Yeah, it's, light light Too hot. Too hot, honestly. Super hot. Pero kakauwi namin. Kakauwi lang namin. At, tinan! Thank you! thank you, thank you. Pakikita ko na sa inyo mga kapatid. Pakikita ko na po. Sandali. Hanap lang tayo ng papatungan ng cellphone. Kasi cellphone lang ng gamit ko, no? Ayan excited ako makita sa inyo. Charan. And this is Narinig niya? Ang Broxan. Ah! Nakita niya na agad. Charan. 22 karat necklace. How much weight is this again? Is 31 point something, right? 31. I've got a, uh, I've got a little scales upstairs designed to measure something like that and the coins. Yeah. So I can always check it. 31 point something po siya. At ang ganda-ganda ng kanyang details. 22 karat. Look at the details. Kita niyo yung details? Ah. sadya daw siyang pinagawa. Pinagawa ni Javi. O, ah, diba? Daddy, can you kindly put it on to me? Take out my other one. Mahal? Mm-hmm. Can you kindly take the other one off and put this off, put this on? Because I had a long name, so I can't. heavy. I feel I'm wearing something now. Anyway, I got one upstairs anyway, the 9 karat with the um, lacket. Mabigat din yun. 24 yun. 24 inches. Tapos may lacket mabigat. Pero ito. Take the other one. Take this off. This is not looking. Hindi yata na. I'm super happy. Thank you. Ayan, ayan siya. 22, ah no, 20 inches. 20 inches, 22 karat na guys. 31 point something weight. Hindi ko nasasabihin kung magkano ha, kasi mahal siya. <laughs> Baka ma-imbier na, na naman kayo sa akin. Pero ako, binibideo ko to kasi gusto niya and happy ako. Alam niyo yon hindi ko to ibinibideo kasi pang inggit. You know, kasi masaya ako at gusto niya. Siya ang nagsasabi na ibideo ko. Ayan. <laughs> Sisi ako. Plus yung ano pa, yung isa pang surprise niya na in-upload ko na. Mauuna yan bago ito. Kasi yun, in, ano yun, um, meron pa akong ano doon, tutor. May tutor pa ako doon. May pupunta sa bahay para turuan pa ako. Nag, ano siya ng tutor ko. So, thank you, Lord. Yun lang masasabi ko. Thank you, Lord, and thank you, Panginoon. I love you.